谢啦，好歹让我吃一个嘛！行了，啊，你的 接着，两倍，娃娃，二条，三倍，大家小心，我听牌了。 バイバイ 中一点红，两倍。白板。中原一点红，两倍。二条。三倍，红中，五倍。 模式啊，快点打噻！嘿嘿，一拼哦！又把马大模式来一是。二条，两倍。 Denver. 两倍，二条，三倍，五条，五倍，白板，二条，两倍，东岳五条三倍，二条，五倍转白板，一倍，东岳五条红，一倍。 两倍，红汁，三倍，白榜；一点红，五倍，白榜；两倍椰汁，两倍，前三倍。 等我谂下先，爽手啲啦，蚊都瞓啦。 四倍，两倍，四倍，两倍。 倍，两倍，四倍，二条，六倍，两倍，二条，四倍，红中，六倍。